Eh, eh, tú puedes pasar, pero tu amiguito no. Pero si lo único que queremos es pasarlo bien. Pasarlo bien, pasarlo bien. Cogí a tu amiguito y para al parque a pasarlo bien.